سؤال كتير منيح ما في دراسه بالسوق بتقول هدول حيوقعوا كل شيء انا لحديث هلا سمعته من بعض المسؤولين انا متاكد انه هو غير صادر عن جهات هندسيه فعليا ما في شيء بنسمع انه مصادر او مراجع بس مين هي المصادر المراجع شو في شيء ان هاند بيقول بيثبت ما في دكتور يحيى تمساح مساعد عميد كليه الهندسه بجامعه بيروت العربيه وحده من الاخطاء اللي الشائعه هلا لما نحكي عن الاغراءات عم نحكي معهم كمبنى واحد هن بالحقيقه جزئين منفصلين وفينا نعتبرهم منشأين منفصلين عن بعضهم كليا في فراغ بيناتهم متر و20 سم وهن اساسا تعمروا على مراحل زمنيه مختلفه وبالتالي اذا سلمنا جدلا لو سلمنا جدلا انه الجزء الشمالي بده يوقع او تقصدنا انه نوقعه ما له تاثير على الجزء الجنوبي اللي هو قائم وما عم يتحرك الست اللي هن من الجنوبيين من ناحيه بيروت هدول ما تحركوا من بعد الانفجار صار في ميلان لهم وهذا الميلان وقف ثبت ما تحرك يعني انا في عندي الستة هدول ما عم يتحركوا من اكثر من سنه ونص في عنا الثمانية اللي هن الشماليين اللي هن ميه البحر هدول فيهم حركة متفاوتة بنتيجة الانفجار كل الـ كل ما كل اليونت او كل الاهراءات ماله باتجاه معاكس هلا اللي صار انه من بعد هاللحظه هيدي اللي مالوا فيها ونتيجه على الارجح ضرر بالاساسات المجموعه الشماليه بلشت تتحرك باتجاه معاكس يعني راحت باتجاه صارت تميل باتجاه آه، مركز الانفجار انا سمعت موضوع انه آه، هن ممكن يوقعوا باي لحظه ولاسباب غير واقعيه مثل انه اذا اجى ريح ويند براشر ممكن يوقعون طبعا هذا الشيء مش معقول المباني بده بده يصير بده يقطع مرحله يتزايد فيها التشققات بدهم يزيدوا بشكل كتير كبير قبل ما آه، نوصل لمرحلة لانهيارات جزئية حتى بس هيدي موضوع انه يوقعوا بين يوم ويوم تاني هذا ما حيصير بهالطريقة هيدي مصطلح قايل للسقوط هندسيا فضفاض شوي صغيرة لأنه الناس بيفهموا من شيء قايل للسقوط هو إنه شيء ممكن بلحظة يعني بسرعة كثير إنه يوقع وقريب كثير بينما هو فعليا إذا بنروح للهندسية ممكن يكون الشيء اللي بنسميه قايل للسقوط هو شيء بده وقت كثير كبير حتى يوقع بنتوقع اذا زاد الميلان كثير مع الوقت هدول التشققات حيصيروا يزيدوا ويزيدوا ويكبروا ويتوسعوا يعني في عنا وقت كثير حنشوف فيه مؤشرات قبل ما نوصل لمرحلة يبلش جزء يمكن أجزاء منهم تنهار مثلا ببرج بيزا لأنه معمول من حجر صخري لو استمر الميلان تاعه في لحظة من اللحظات كان حيوقع بشكل مدوي ويعمل انفجار بينما هون نحن عم نتعامل مع منشأ بطون مسلح وجود الحديد داخليا بيؤدي انه بي ما بيصير في هذا الانهيار الفجائي ما في مجال ابدا اعاده استعمال الاساسات اللي هي هلا موجوده اللي هي آه، raft على piles او by raft foundation في استحاله استعمال وعمليه ازالتهم او او الشغل ضمنهم كمان شغله كثير صعبه وبالتالي هندسيا وعمليا هذه المنطقه ما فينا نستعملها بشيء انا هون رح اقول انه في جزئين لمرحله التدعيم او في نوعين من التدعيم في نوع من التدعيم اللي هو تدعيم سهل وتكلفته مش كثير عاليه لست سايلوز آه، اللي هن باقيين من الناحيه الجنوبيه بالنسبه للجزء الشمالي هون الموضوع في تحدي اكبر وبالتالي هون بدها معالجه تكون اعمق لانه بدها تشمل آه، تقويه للاساسات وقف الحركة اللي هي ناجي أساسا من الضرر بالأساسات بدها معالجة على مستوى الإهراءات اللي هن فيهم أضرار أكبر من آه، الستة الجنوبيين لانه الوقت مش كثير لصالحنا الوقت عم بيروح نحو زياده الميلان مثلا كل ما ابتدت الدراسه اسرع كل ما بيكون هذا الشيء اكيد افضل هدم هيك منشأ لابد انه يكون في شيء غير موضوع بس الانشائي لانه اذا بنقول بس انشائيا فينا نحط فيهم متفجرات ونهدمهم وهيدا بس هو ما بتصور في حدا بيحمل انه يسمع او يشوف انفجار ثاني بنفس المحل لنفس الرمز اللي هو اوضح رمز على المأساة اللي صارت آه فاذا وعدا عن هيك اذا ما بدك تروح لموضوع التفجير الطرق الثانيه مكلفه كثير وبتستغرق وقت كثير طويل يعني. في كلام عم ينقال انه في العمل على نصب تذكاري آه، ممكن يكون متواجد حتى يذكر الناس بالحدث، انا برايي ما في نصب، ما في شخص ما في انسان بيقدر يعمل نصب معبر اكثر من من النصب الحقيقي اللي هو هلا موجود اللي هو مبنى الاغراءات. الاكيد لازم الحفاظ على مب... على المباني هيدي، هيدا هيدا مثال صارخ على الاهمال والفساد لوين بيوصل.